sports，好久不见，我大概消失了快一个月吧。可是其实，在这消失的一个快一个月当中，其实我做了蛮多事情的。之后还会有影片跟大家分享。但其实从上个学期末开始，我就一直在做一件很特别的事情。我们系上每年寒假都会办一个寒假的营队，也是大专营。我原本也是想要参加这个活动，可是因为 营期的时间我人在国外，所以变成是活动的筹划我都没办法参加。但是就在这个时候呢，活动组就邀请我帮他们拍摄他们夜教的影片。有参加过营队的人应该知道夜教是什么，就是把参与营队活动的小学员们带出去夜游，然后编一个很可怕的解谜故事，然后吓他们。 所以我就在活动组邀请之下，帮他们拍摄夜教的影片。所有拍摄加上剪辑时间，大概是一个多月的时间，我们就完成了这部夜教的前导片。但是因为这个经验很特别，所以我也想要把这个影片分享给大家。所以这些影片会在二月四号正式上线，它的幕后花絮在隔一天二月五号的时候，我放上我的 YouTube 频道。 希望你可以抽个十几分钟，然后看一下这支影片。那我们就二月四号、二月五号在我的频道见喽，拜拜。